asiphinde sabuya namhlanje namhlanje senza u-u letter logo design iyona loyibonayo eh singachitha isikhathi into edingayo i-adobe illustrator senza ama-optional 3 eh ama-logo ongayowasebenzisa or ungawasebenzisa konke ifuthanda uzowadonada iwebsayithi yethu ya into edingayo mhlawumbe like ufuna ukwenza kanye nathi adobe illustrator any vision ungayisebenzisa eh zisenza u-u asibhaleni u-u we did it's 1000 1000 point by 600 point uh, calamut is where uh, cmyk uh, high resolution 300 ppi yabo uh, then sithi create yabo kumele ah, uh, senze sure ukuthi siyasheshisa cause nanti nezulu sangathi lizosiphazamisa yabo ya yeah, before uqale if like you follow thina mm, windows then make sure to ulayers highlightekile yabo um maybe uzokuthola samsam la uzowudraga if mhlawumbe ufuna wenza the same thing esenzayo udrage la la uzosenza khona yabo la as if ku-white make sure to uh, antique kumele kube black yabo yes alright alright alright alright uh, ah, nanti nezulu lesihlupha lesihlupha alright asenzeni something kanje yabo um uh, eh, siduplicate sibambe wonke sibone yeah i think right so size no. sente kanje right eh lo color wethu siushintshe nje noma singawenza any color yabo because eh, because inhloso yethu kulentuzana esiduplicate la zoom in yes bring the scissor duplicate zoom in sinike kanje right lo awu noma simbeke eceleni maybe mhlawumbe sazomdinga lo akaphuma overlap nalo aphuma overlap nalo aphuma overlap yeah lo okay lo asimenzeni alulo khala lo asimenzeni alulo khala yabo alright mm. sizeni la okay siklikhe la siklikhe la same thing siklikha la clica lá. Você clica lá. Você clica lá. Você clica lá. Você clica lá. Alright. Siguiente gancho, right? Luego se embruciza. Simbigala. Pinde sim roseta, simbigala. Mm, right, just highlight se konke. Susa ugreen. Kanye kanye nalokhu. Nalokhu green. Mm, right, so right, content Let's begin. nanku uyu wethu yebo so senza ngo-black so asibambe nanje phinde sihighlight sisa trim make sure zonke into iya-align la phezulu Then. So, what's, what's if some reflector? Let's check here. Yabo, asibambeni kanje. Sibe eceleni lo sem deleter. Sibuyisele lokhu la. Siya grouper. <clears throat> Asifuneni ah, ifonti yethu. Eh, eh sithini? the company name Java. all right asenzeni uh, sifuna so inifonti nje ethi ukuba bold danyana ya yeah, ungasebenzisa any fonti yeah as main fruits aquí then la sezione zecline zecline yabo asifuneni ifonti e like a e tiny yabo asi increase eh? somethinganje sibambeni la uh, sithi outline la sigrouphile right okay asigrouphile as-align yes iyona ilogo yethu leyo yokuqala so asirename eh? sithini one asikreate nesibili enanto nezulu siphazamisa for i-sound eh? alright asi-antikele size la sicreate u-two right alright asibambeni something ekanje and duplicate la okay simove kancane nje alright eh something kanje maybe alright for now asenzeni lo abeso lo abeso Mm, right, so right. Sizinda. Siklikhe something kanje. Lo nalo aba highlight-ke. Sente kanje, right? Asibambeni so. Azume asivuyela eh, la kusa right. Asidelete la asidingi. Lo simzumeni no. Yes. Alright, sibambeni nanje. Size la. Sithi sente kanje. Asarayise konke. Oh, before highlight konke, highlight la. usebenzise something kanje yabo so ukukwena ukuthi lokhu ukubona kunjani yabo ya so sine sinento kanje so avoid ukuthi ibe solid yabo so ingakho simu esi si-twiste in between ukuze ukwazi uku-separate ucolor grand yabo asigrupheni yabo something kanje ayilayine futhi ya yesibili le and then asenze nesithathu asithini 3 yes asi-antikele asideleni-ke ngo-three manje u-three wethu alright alright alright alright sasiwenze kanjani alright asenzeni something kanje asikhuphule la asiduplicate sibambe nanje align awusumeni asizeni la sifune le piece le piece asiushintshe to any color yabo iyona le right laphaya make sure nala izansi same position പേരെന്താ യെസ് നയൻ്റെ സിറ്റിംഗ് ആയോ Alright, na asikhi phele parts. Yabo. Yebo. Aye akabe aside sizila. something Andrea. Then as we will uh, sim simple is right. Then sfuna le shape yabo. Alright, alright, alright, alright. Uh, lo akezela phezulu simshintshe. So, sithi u-green right if you go clean ah okay it's fine shintshe ukhala sizini la yebo so asimdropheni lo abe la yabo then uyellow oh, yethu some duplicate alright to abe la also sim duplicate again lo meleçabilir. sibe nento ekanje asimbeke eceleni maybe usazosebenza alright asimayinaze lo simayinaze lo yabo so sinento asiklikhe la sinento ekanje asimuve la lo asimsuse so yabo then la asi-highlight again sizini la so uh, click on browser to some shifter then click alafu again siya phezulu yabo so la siya highlight kanje siza la wena nothu iza la yabo something kanje bese lo oh compound fine. asibambeni konke kanje siza la sa-minus siza la sa-minus alright bese siza la ovese ongaphandle sakuminaza ongaphandle sakuminaza also lo siyamkhipha nalo siyamkhipha nalo siyamkhipha nala samkhipha lo alright lo siyamkhipha nalo siyamkhipha nalo siyamkhipha nalo asisume nalo nalo nalo nalo so sinento ekanje right right right since sinento ekanje sibambeni bonke sipress u-i sishintshe to black so asigroupa konke awu oh, before sigruphe kumele senze wonke kube ibhandishi nje kube into eyodwa ehlangene yabo so this is in that foot again I think yonke into ihlangene but siyobe sesidouble check ukuthi yonke into ihlangene asikumuve sihalayitha konke okula bese siyadelete sibike la yabo so uyu lo ongamsebenzisa ezilogo yakho alright sizinda si-align yonke into sis-align yes i think sesiyenzile na-7 sibone ah besingaya-7 as ah, create any folder as you as is in the save all right all right now must export it to png all right let us start right this is in the setting okay this is in the then so export again is lagile is billy exporter for PNG, right? This is in now. This is ENT. CT. CT then this is cancel save CS. Yabo. So manje asifuleni if Photoshop size la then manje sesifuna ukuthi sizoba kanjani if usuyi-brand yabo then sisifaka kwi-mockup yethu ozoyidownloada kuyona le eh, included kule kulama file ozobe wa-download if like uthandile lo lo lo u yabo sibekeni la sesino okay se-antike um, eh, sifune le anayizulu-ke ah, since siqalile so so sekusele kancane siqede bafethu alright yeah sesine okay sesiyaqeda nje ayime kancane nje 2 minutes sisuse le sale le then sisave iyona leyo uyu ethu okuqala like if like uthandile ufuna ukudownloada uzolento zani uzodownloada kuwebsayithi yethu www uh, expirocamino co za yabo ila uzoyithola khona wonke amafayile ufuna uedithelwa yona le fayile ungasi-imeyileyila yabo info at vatinvec com or usiwhatsappele ku-074 688 5202 ila uzohambisa khona amafayile sekushintshele ufuna ushintshwa kuphi nakuphi nakuphi sekushintshele sekubuyisele back yabo amafayile akho just for free yabo ile yesibili le alright sasibhekene esithathu kuyogcina nci uthi izobanjani-ke uyayisebenzisa noma nje uyaskipa everything ongayisho mhlawumbe ufuna ufeedback ungareply kwi-description la ku-youtube ya okwami sekuphelile yabo hope you enjoyed the video if enjoyile subscribe tshena abangani abangani batshena abangani siyabuya la imnandi siyafunda yonke into yabo danki sengiyaphuma ngithanda nonke